Я вчера разговаривал с белорусом, который живет в Германии периодически. Он говорит, что в Германии настоящая паника. Один из самых дефицитных и дорогих продуктов – вода питьевая стала. А стоимость квартиры без коммунальных выплат достигает 2000 долларов. Это не самое лучшее, когда э, совсем недавно тысячу стоило. про продукты питания, топливо вообще можно не говорить. То ли еще будет. То ли еще будет. Как такое, на ваш взгляд, могло э, случится, что европейские политики это допустили, когда они образумятся, или от них уже ничего не зависит? Знаете, первое, они полностью зависимы от американцев. Там э, бизнес, вы же понимаете, деньги ввалили, бизнес э, за счет этих денег был создан. И второе, рынок американский. Огромный премиальный рынок, они там продают. Но главное, у них нет воли сейчас. Но можно было отмахнуться. Путь один – Европа, Россия. Это бы было мощь, и никто бы не перебил. Ресурсы бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии, супертехнологии, не хуже, чем в Америке. Давайте делать, а решение принимать некому. Бояться, понимаете? Временщики пересидели там срок-два, а завтра пойдем на другую работу. Поэтому надо э, голову в руки брать и думать, э, как жить дальше. Германия, вся Европа, там нет руководителей сейчас. Если бы они были, они, вы понимаете, они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они же понимают, что сегодня в Украине тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа. Мировая война. Где? Не в Америке, а вот здесь. Американцы единственно боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие, значит будет обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает, богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько, а земли какие, а природа какая. Все было. Во что превратили? Катастрофа. Но это завтра будет поляки там сейчас, ради сохранения власти, глубина в чем? Власть надо сейчас сохранить этому Качинскому, Дуде Моровецкому надо сохранить власть. Народ сметет, они готовы развязать войну. Войну развязали, потом все будет. Война все спишет. Европейцам надо очухаться и остановить войну. А они не могут. Им не дают. Американцы воспользовались. Ну разве это Э, лидеры, которые разрешили американцам дополнительно завести туда ядерное оружие. Это безумцы. Александр Григорьевич, вот э, весь мир, ну, цивилизованный так называемый мир, да, они все легли под капитал. Ведь борьба капитала главная. Все эти перетрубации и так далее. А Беларусь, вот она остается такой социально ориентированной. Это очень сложно. Э, ну, скажите, а что нам делать как нам себя вести, чтобы остаться этим анклавом социально ориентированного государства. Можно много об этом говорить, но я всегда обращаюсь э, с людьми, общаюсь, обращаюсь к людям, делайте свое дело. <laughs> Вот самое главное, чтобы у нас никогда не повторилось то, что было в 2020 году. Сейчас на переднем крае вы, потому что главное противостояние в этом информационная война, информационное противостояние. Вы на переднем крае, и я вместе с вами. Поэтому не надо никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит задели. Если они начинают на вас ссылаться, чего-то говорить, хорошо, пусть ссылаются. У них сейчас тренд такой. Ребята, мы не формируем повестку дня. Лукашенковцы, ябацки эти, что скажут, а мы потом перепевками занимаемся. Ну, это так. Они не могут формировать. Как могут они формировать? Поэтому они вот и пошли, давайте ракетами, давайте тем. Но ну, это безумцы. Если бы они были политиками, это говорить нельзя. Даже если ты в безумном сне хочешь этого, об этом говорить нельзя. Ну, кто сегодня в Беларуси, кто за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Нельзя такие вещи делать. Ну, слава богу, что они такие. Я же говорил, что нашу оппозицию надо лелеять, скармливать, поливать водички. Пусть она будет и дальше такая.